这件东西简直就是我们匆匆经过的，哈！但是你想一下，它为什么可以被放在展览当中呢？它千里迢迢运到这儿，它一定是有意义的，而且恐怕价值和地位也不低。大家好，我是碎片。上一期呢，分享了一个关于古希腊罗马墓葬文化的一个小东西啊。 墓碑啊、石棺呐这一类的，薄薄的这个意大利古罗马的展当中的一件看起来不起眼的呃艺术品啊，或者说文物啊更准确一些，啊，借着对它的分享呢，我们来再近距离的讲一下这个内容。那么这件东西呢，我们先上一下啊，看就是它，呃，这个是一个石灰岩的或者是凝灰岩的雕刻的这个浮雕件儿。 看起来相对来说比较粗糙，而且呢，食材也不贵重，比同台展览当中的陶瓶画啦、大理石的著名人物的头像啊，嗯，以及这个青铜的这个作品来说的话，那这件东西简直就是我们匆匆经过的哈。但是你想一下，它为什么可以被放在展览当中呢？它千里迢迢运到这儿，它一定是有意义的，而且恐怕价值和地位也不低。 在古代社会里面，一个文化圈是如何形成的？注意，这个文化圈不是我们普通人的这个朋友圈啊，它指的是一个区域内的文化。比方说，我们东亚地区的文化圈，那无疑就是儒家文化圈。那么，在罗马地区呢，其实就是环地中海文化圈。环地中海文化圈里边，怎么能够通过这件东西看到呢？哎。 我们知道这是一个丧葬文化的一个题材，是吧？表现在上面。那当我看见这件东西的时候，其实我想到了另外的一个相对来说在各种书籍当中都会出现的更著名的一件，它是出产在，呃，希腊半岛、阿提卡半岛上的啊，就是雅典地区的一个大陶瓶，装橄榄油用的，或者是装酒用的啊。 呃，今天它陈列在希腊考古博物馆里面，就是他们的国博。呃，几年前的时候，我们在那里做过这个讲解，还拍了资料片。所以呢，为了方便我们现在理解这一件古罗马的凝灰岩的作品，我们先上这个资料片。我身后这巨大的陶罐，不仅从体量上可以给人震撼感，更重要的是它所体现的是整个希腊早期文化的一个演变的过程。 通体的所有的这些描绘呢，其实带有浓重的东方的几何纹样，但是在这个浓重的东方几何纹样里，已经开始出现了过渡，就是具象的表现模式，在这个陶罐上已经表现出来了。我们可以看到这个地方有一个世带，里面所表现其实是一个丧葬的送葬过程，这里面有大量的女性在抓着头发，这个是整个东地中海地方所表现的一种跟哀痛有关的动作。 他们可能也要流泪，大声的嚎叫，还有撕扯自己的头发。而中间这个躺在棺床上面的就是死者本身。而且呢，我们可以看到，实际上所有的人是一个平视的透视，而这个躺在棺床上的人感觉是一个侧身，但不是的。实际上，他这个地方所使用的透视是俯视的透视。换而言之，那个年代的希腊人还没有掌握在一个平面上面体现一个三维的空间的呃技巧。 这个实际上也是他从埃及继承所有或者说大部分审美以及描绘特征的一个最基本的表现，因为埃及人的大量壁画也是这样的，他们为了表现后面的人会把人画在上面，而表现前面的人会把人画在下面。好，资料片看过了是吧？嗯，通过我站在旁边，你会发现那个体量是很大的，这件东西大概有一米五五左右，呃，是一个丧葬用品。 然后最重要的呢，就是它中间的那个饰带，你发现了吧？它和这个雕塑几乎是一模一样的内容啊，就是送葬的队伍中间躺着一个人，然后散点透视的，还有最重要的这个哀哭的女性啊。我们就从这个地方入手啊，嗯，通过这两个东西的比较，你最起码知道罗马的是从希腊的继承来的，但是我们了解的一个文化现象，就叫做嗯。 次生文明啊，次生文明的意思就是它不是原创性质的，它受到了周边更古老文明的影响。那么对于希腊罗马来说，这个更古老文明影响其实就是东地中海地区的两个部分，一个是在小亚细亚的，就是两河流域啊，这个小亚细亚沿岸的；另一个呢就是尼罗河流域的，就是北非的埃及的这个内容。呃，这件东西特别能表达北非埃及的文明对希腊罗马的影响。 啊，这个丧葬队伍里边，这个职业哭丧妇女这件事儿呢，既不是罗马的，也不是希腊的，它在埃及时期就有。我们在这个埃及最著名的东西就是亡灵书啊，以及它的很多这个呃这个紫砂草的文献当中，都可以阅读到这种情节。一般来讲，从事这种行业的妇女是非常这个身份低下的。 所以你看他在整个过程当中呢，表现起来是非常这个入戏的，而且可能最引人注目啊，因为在送葬队伍当中他哭得最厉害嘛。但其实他是整个这一场，这个出殡也好啊，送葬队伍里面，呃，价格最便宜的呃，那个做木乃伊啊、棺材啊、陪葬品呢，哪个都比他贵。那这些人在哭丧结束之后，可能得到的报酬仅仅是供奉死者的，或者是进献给神的这些食物，然后分给你吃一吃。 也就结束了，有的时候会得到一些少量的报酬。那么他们是如何这个表达自己的哀痛？就换而言之，他们怎么表演这件事情呢？那首先啊是要赤裸上身，然后在自己的胸前要抹一些白色的颜料，然后在这个整个哭的过程当中肯定要哭嘛，而且为了表现自己很哀痛，除了 呃，刚才这两件艺术品都表现出来，就是抓头发这件事情以外啊，他们还要穿非常破旧的衣服。你想啊，非洲啊，它很热呀，然后赤裸上身，它能穿啥呀？就是一个破布，又脏又旧的，这个特别重要，相当于是一个职业服装啊，又脏又旧的一块破布围在下体上，然后上身是这样，然后再哭泣。我们在大英博物馆里面馆藏的一个著名的亡灵书当中，你会看到。 这个里边有这个死者的木乃伊，然后有这个送葬的人物，然后有两个，一个跪着一个站着的这个女的，这就是呃埃及的职业哭丧的女性，啊，那么它转移到这个几何纹样的呃古希腊的大陶瓶上，刚才我们看到，它也是这个样子啊，这件东西是几何纹样的，所以它是早期希腊风格的。 大概是在公元前七百七十年，什么时间呢？就相当于我们东周西周交界的那个位置啊。公元前七百七十一年，这一年发生了什么事儿啊？著名的烽火戏诸侯以后的平王东迁啊，也就是这个著名的中国事件的同时，有了那个大希腊陶瓶。那么它表现的就是这个送葬的模式。 嗨，那他在往后再进入到了古罗马，然后你在这个浮雕的凝灰岩上看到的还是这个模式。嗨，除了这个以外呢，呃，埃及时期也提到，就是送葬队伍的这个棺材呢是要有人抬的啊，特殊的一个木敲滑板的抬杆儿把它抬起来，那上面也会有一个嗯呃四个杆儿拿着的这么一个帐篷啊支在上面，你在这个浮雕上面。 就是这个国博的这个展览当中的明惠岩的浮雕上也能看到有这么一块布，是吧？上面还有星星啊、月亮这种呃样式的这个花纹，嗯。那么这件东西不仅在这里可以看到， <clears throat> 我们看这个一直绵延到今天，他们在西方的天主教的宗教巡行的时候，在圣像的上面也会打的这么一块布，你其实都是借鉴了这种传统的。 送葬队伍的习俗来，呃，整整合这些宗教仪式，嗯，那么除了这个以外呢，这些我们就会看到。 它的继承和发展和融合的关系。那送葬嘛，肯定有乐队嘛。那这个古罗马的乐队有自己的特特征啊。你看这个上面的人，下面人其实代表就是埃及的散点透视，在上面的人就是后排的人啊。那前面那一块呢，有好几个吹着弯弯的号，这个就是罗马典型的乐器，它叫做科尔努号。我现在给你找一段音乐听着啊。此时此刻你听到这个音乐的声音呢，就是科尔努号的声音。 这个号呢，其实是军号，就是新呃罗马人嘛，这个以军事扩张立国，哎，所以呢，呃，他就是这样的这种声音，嗯，听起来有点悲壮，对吧？哎，他奏的可真是军乐啊，不是哀乐。那军队里面听这种东西啊，我们一般讲，哎，军队不得有鼓舞士气嘛？但其实最起码在古希腊罗马这古典时代，对战士最伟大的歌颂，或者是。 鼓励其实就是这种悲壮的情绪，嗯，因为这个埃及罗马啊，不是希腊罗马呀，它特别强调人对命运的无法抗拒以及最终走向悲剧的这种嗯哲学思考吧。这不是什么嗯悲哀的事情啊，他们认为这是最光荣的。所以你看，这个音乐里边其实也代表着这样的一种最长远伟大的歌颂，就是。 这样的声音，好，那么这件东西呢？其实，你从材质上、从做工上，肯定都比不了其他的，呃，但是它的意义是什么？我们不要从这里匆匆走过。你除了要捕捉这里边这些众多细节之外，最重要的是你要通过这件东西去体会一件事儿，就是我们开篇讲到的那件事儿，那就是在古代的社会过程当中，人们的文化圈是逐渐的。 呃，扩张，然后联合起来的，然后区域性文化就会有不同的表现。那这个也就是所谓的啊，各美其美的状态啊。但是你会在这里边发现有很多似曾相似的习俗，它不仅仅是希腊、罗马，甚至古埃及，呃，这个一直贯穿的。我们东方有很多认知其实也差不多啊。这个其实。 也就相当于是什么呀？天下大同啊，合众为一，哎，就是这么一种观念。于是你看到的不仅仅是这件文物，虽然它粗糙，可是它表现了很伟大的意义。好，今天呢就分享到这儿，我是碎片，欢迎你关注我的频道。